Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment varier ces rythmes dans nos improvisations. Ce qu'on a parfois tendance à faire lorsqu'on étudie l'improvisation et qu'on essaie de faire des choses assez claires rythmiquement et harmoniquement parlant, c'est de jouer un peu trop dans les cases, on va dire, de jouer des rythmes qui sont un peu trop évidents, bien sur le temps. Je fais un exemple d'improvisation en illustrant ce, ce petit défaut qu'on a parfois. peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cet exemple d'improvisation. J'essaie de ne pas trop l'exagérer non plus, de pas le parodier. Ce que je viens de faire là en fait, c'est de jouer systématiquement les temps, de jouer toutes les notes sur les temps, et quand je fais des croches, de jouer la note, la noire, qui a après, qui est sur le temps d'après. Donc toujours, ça fait toujours ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Et donc il n'y a jamais de coup en l'air, ou il n'y a jamais de suspens rythmique ou de surprise rythmique. Et c'est un peu dommage et ça rend l'improvisation très monotone, même si je vais chercher des notes euh, intéressantes. Rythmiquement, c'est assez lassant. Et justement, on va essayer de, bah, de, casser ça dans cette vidéo. Je vais donc vous montrer quatre idées rythmiques différentes que vous pourrez travailler pour petit à petit arriver à modifier euh, les rythmes de, vos improvisations et, et, à les rendre plus intéressants. La première idée, c'est de jouer deux croches qu'on va attaquer sur le temps. Donc ça va faire 1 et ça peut être 2 et, peu importe sur quel temps on commence les croches, mais on s'arrête sur la deuxième croche. On ne la tient pas, on pourrait la tenir, mais pour l'instant on va pas la tenir, donc on s'arrête sur un contretemps, 1 et, ça fait ça, et ça crée un petit suspens rythmique qui déjà commence à être un peu intéressant. Donc, c'est pas compliqué à jouer, bas, haut. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 et 2, 3, 4, 1, et 2, 3. Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment, à condition de commencer sur la pulsation. Donc je peux commencer sur le 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. À certains moments, ce sera plus ou moins surprenant. Si je commence sur le 1, ce ne sera pas extrêmement surprenant. Si je commence sur le 2, peut-être un petit peu plus. Sur le 4 aussi. Sur le 3, peut-être un peu moins, je sais pas. C'est à vous de voir. Et peut-être aussi qu'on peut mélanger ça. Un coup commencer sur le 1, un coup sur le 4 je fais une improvisation en faisant ça. Déjà, ça sonne un petit peu plus intéressant, au moins un peu plus surprenant. C'est pas incroyable, hein, puisque c'est assez répétitif quand même, comme je fais toujours le même, je fais presque toujours le même rythme. Sachez qu'il y a un thème qui est parfait pour travailler ce rythme-là. C'est un thème qui a été écrit par Duke Ellington qui s'appelle Sea Jam Blues. Et euh, j'ai trouvé une version assez lente et qui swing bien qui est assez, euh, assez pratique pour travailler justement ce rythme-là et le swing. C'est une version du Jazz Lincoln Center, je crois, qui est en lien dans la description de cette vidéo. Donc vous aurez le lien YouTube de la vidéo. Et donc travailler du coup, vous écoutez le thème, vous jouez le thème en même temps, en essayant d'être exactement, euh, d'avoir le même placement rythmique, d'être exactement en même temps que le thème. C'est ça le thème. 2, 3, on peut faire en octave. Donc la première idée, c'était deux croches dont la dernière qui finit en l'air et qu'on ne tient pas. Deuxième idée, c'est un rythme un petit peu différent qui finit aussi par une croche en l'air. Donc on va jouer une noire qui va durer jusqu'à la moitié ou les deux tiers du temps d'après et ensuite on joue la croche en l'air. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3. 1 et 1, 2 et 3. Ta, ta, ta, ta. On peut les piquer. Ta, ta, ta, ta. Donc ne pas tenir la première note. La première note peut être tenue ou pas, c'est à vous de choisir, peu importe. Évidemment, on peut commencer ce rythme sur tous les temps de la mesure. Pour l'instant, on va commencer par le, euh, faire sur le premier temps, ce sera un peu plus simple. Illustration dans une improvisation qui est relevée vous êtes habitué je pense. Toutes les impros que je fais dans cette vidéo sont relevées, sont téléchargeables directement dans un lien dans la description de cette vidéo. je fais cet exercice, je ne fais pas uniquement ce rythme-là. À la fin, j'échange un peu, sinon je me lasse assez vite. Et vous avez peut-être remarqué que à la fin, je commençais ce rythme-là sur le deuxième temps de la mesure. Et ça faisait un effet très intéressant et ça crée une espèce d'instabilité rythmique qui donnait l'impression que on savait pas trop où on, était, on en était dans la mesure. Et c'est ça qui marche bien et qui est intéressant. Il y a plusieurs thèmes de Django Reinhardt qui sont parfaits pour jouer, pour travailler ce rythme-là. Il y a Daphné qui est basé sur ce rythme-là. La version qui est parfaite pour travailler ce thème-là et le placement rythmique, c'est la version de 1940, je crois, euh, qui est jouée par un orchestre et qui est en Do majeur. Et je pense aussi au thème R26 qui est basé sur ce rythme-là. Et après ça change un petit peu. Euh, la version où c'est Stéphane Grappelli tout seul qui fait le thème, c'est je pense la version la plus facile pour travailler le swing. Donc ça c'était une deuxième idée, un rythme précis qu'on va essayer de faire de temps en temps dans nos improvisations. Une troisième idée c'est euh, de commencer sur le contretemps, puisqu'en fait assez souvent on bat la pulsation, notre professeur de guitare nous a appris qu'il fallait jouer dans la pulsation et ne pas perdre la pulsation, et on a tendance à tout mettre dedans. Mais c'est intéressant de commencer sur un contretemps, ça crée une, espèce de souplesse rythmique, j'oserais pas dire une instabilité, mais une forme de liberté rythmique apparente. Et ce sera intéressant de faire ça dans nos improvisations, puisque ça changera pas mal le, le caractère rythmique de nos impros. Ça donnera plus de souplesse. Donc pour arriver à faire ça, c'est pas évident quand on est habitué à jouer sur la pulsation et quand on est, enfin, quand on est habitué voilà, à avoir toujours cette, euh, cette béquille de la pulsation, entre guillemets. Ce qu'on peut faire, c'est en gros attendre le premier temps de la mesure, et une fois que le premier temps est joué, juste après, on joue notre croche. On commence sur le contretemps. Ce ne sera pas forcément un placement rythmique parfait, mais au moins, c'est une, approche un peu approximative, mais qui est basée quand même sur le ressenti, sur l'écoute. Dès que la pulsation arrive, 2, 3, 4, 1, je commence avant le deuxième temps. Hein. C'est pas 1, ah, c'était le deuxième temps. C'est 3, 4, 1. donc j'ai qu'à faire ça sur... Pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Je fais ça sur le playback. Le playback est assez rapide. C'est le playback de Swing 42, la version euh, la partie A de Swing 42 qui est donc en Do majeur, et je crois que c'est un playback qui est à 180 BPM. Donc c'est quand même assez rapide, n'hésitez pas à prendre un playback à 140 ou 150, il y en a pas mal sur ma chaîne YouTube. Euh, c'est un tempo qui, commence, qui est assez lent, mais qui commence à être, à être euh, pas mal, je trouve, pour euh, swinger, puisque si on descend encore plus vers 110, 120, c'est très dur de swinger à ce tempo-là. Donc, moi je le fais à 180, c'est parti. Autant jusqu'à présent les rythmes n'étaient pas très compliqués à comprendre et pas, je pense, pas extrêmement difficiles à jouer, autant celui-là, commencer sur le contretemps quand on n'est pas habitué à faire ça et qu'on n'entend pas précisément, qu'on n'arrive pas précisément à, comprendre comment il faut faire, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des euh, vidéos, j'ai fait des vidéos annexes à cette vidéo qui contiennent un fichier audio qui tourne en boucle pendant plusieurs minutes, qui contient juste une phrase et c'est à vous d'essayer de rejouer cette phrase à la perfection. Et évidemment, ce sont des phrases qui appliquent, qui, utilisent les principes des, conseils que je vous donne dans cette vidéo. Un dernier conseil que je peux vous donner pour modifier rythmiquement vos improvisations, pour apporter un peu de, variété rythmique, c'est quelque chose qui est, différent puisque ça sort du cadre des, noirs et des croches swingées. c'est de jouer des triolets de noirs. Pas des triolets de croche. Des triolets de croche, en fonction du morceau, des fois ce sera très compliqué à jouer, puisque si on joue à 200, ça va faire ta ta ta ta ta ta ta ta C'est très difficile techniquement, même si ça marche bien. on va faire des triolets de noir, qui seront pas très compliqués à jouer, même un tempo rapide. Donc, si je bats la pulsation, 1, 2, 3, 4, 1, un triolet de noir, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta et c'est quelque chose que Django faisait beaucoup dans ses improvisations. Il le faisait même, souvent il part sur des triolets noirs et après il fait un espèce de jeu roue bateau qui est globalement basé sur un triolet noir mais qui n'est pas toujours précisément euh, un triolet de noir. Donc on a une forme de liberté en plus dans cette interprétation qui apporte un flou rythmique en fait. Euh, on peut faire un peu n'importe quoi, dit un peu simplement, c'est ça Donc je fais un exemple de phrase qu'on jouera en, en triolet de noir. Ce sont souvent des phrases qui sont arpégées. da. Donc là, je vais faire un sol, en gros un sol altéré, et après un do majeur avec une sixte. Ça, ce sont les notes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et cette note, ne retombe pas sur le début de la mesure d'après, mais juste après, sur la deuxième noire de triolet de la mesure d'après. Euh, au tempo, ça donne ça. Enfin, j'essayais de faire des choses que refaisait Django, typiquement ce genre de phrase-là. Il aime bien ce motif qui descendait des fois par, par demi-ton comme ça. Maintenant que je vous ai donné ces conseils, petit topo sur la méthode et sur comment bien faire ces exercices pour progresser. C'est le plus difficile en fait. Puisque le rythme, ça fonctionne pas tellement comme l'harmonie. L'harmonie, si je parle d'une notion d'harmonie par exemple, et que vous comprenez comment euh, la substitution tritonique marche, par exemple. Vous, arrivez à peu près à jouer les notes et vous comprenez la logique à l’arrière derrière et comment ça fonctionne et comment le faire entendre. C'est pas très compliqué. Après, il suffit juste de jouer ces notes-là pour faire entendre ce principe harmonique. Le rythme, ça fonctionne pas comme ça. C'est probable que vous ayez tout compris de cette vidéo, le placement des croches, sur le contretemps, tel rythme, un peu de triolet de noir, et que vous voyez bien que ça apporte de la variété rythmique, mais c'est pas pour ça que vous arriverez à le faire. Euh, le seul moyen d'arriver à le faire, c'est de jouer ce rythme encore et encore. Donc de bien le, recopier, donc faire exactement les phrases que je vous propose. Là, il y a quatre vidéos euh, disponibles sur YouTube, vous pouvez vous entraîner à jouer des, phrases très précises. Le recopier, le répéter, il faut le faire encore et encore, il faut le faire euh, à chaque fois que vous prenez la guitare, si possible, pendant quelques minutes, le faites pas trop longtemps vous mettez les rythmes et vous, vous jouez en même temps, vous essayez de faire en sorte que ce soit vraiment bien placé, pile en même temps, que les fichiers audio, que les vidéos quoi. Et il faut, en fait, au final, pour que ça ressorte naturellement, il faut le ressentir. Il faut être capable de, chanter ces rythmes-là, de les percevoir précisément, et donc ça va ressortir un peu tout seul euh, dans vos, improvisations. Vous pouvez bien sûr faire l'exercice de vous obliger à utiliser ces rythmes euh, souvent. quand vous jouez, vous vous ennuyez, triolet noir, et vous, vous jouez votre de noir. Mais à terme, ça, viendra naturellement. Vous écouterez ce que vous improvisez, et puis bah, pour varier vos impros, vous le ferez euh, instinctivement. Les conseils que je vous donne sont basés sur l'analyse rythmique des solos que j'ai fait de Django Reinhardt. Et pas que Django Reinhardt, il y a plein d'autres très bons musiciens en jazz. Charlie Parker, par exemple, il était aussi très bon euh, euh, à ce sujet-là, pour varier les rythmes et puis les, effets rythmiques dans son jeu. Wes Montgomery aussi était excellent, vraiment très très bon pour euh, apporter de la surprise rythmique, faire des résolutions à des endroits improbables. John Coltrane aussi. Bon, donc du coup j'ai analysé rythmiquement, donc j'ai relevé les solos, j'ai analysé rythmiquement comment il plaçait les phrases, et puis euh, c'est pour ça que j'en suis venu à vous donner ces conseils-là. Je vais faire une dernière improvisation où je vais essayer d'appliquer un peu tout ça, et vous allez voir, enfin j'ai essayé de faire des une impro qui est rythmiquement un peu... qui est pas lassante. solo que je viens de faire, l'improvisation que je viens de faire, je vous conseille de la télécharger en PDF ou en guitare Pro, en GP5, et d'analyser rythmiquement ce que je fais, quand est-ce que je commence sur le 2, sur le et du 2, le et du 1, les de noir J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce sujet-là dont on parle assez peu, les rythmes dans l'improvisation, puisque c'est un sujet qui est... c'est quelque chose qui n'est pas facile à incorporer à nos impros. Comprendre ça, c'est une chose, le réincorporer, faire en sorte que ça ressorte naturellement, c'est le gros du travail, comme je l'ai déjà dit. Il y a une vidéo annexe à cette vidéo, enfin une vidéo euh, euh, complémentaire qui parle de ce sujet de façon un peu, un peu différente. C'est une vidéo qui s'intitule Swinguer par apprendre, à apprendre à swinguer par imitation sur YouTube. Et donc euh, une vidéo gratuite. Et il y a plusieurs vidéos sur ce sujet sur mon site Guitare Improvisation, des pages aussi. Il y a une vidéo qui s'intitule Jouer en rythme euh, si vous avez vraiment du mal à jouer sur la pulsation, vous n'arrivez pas à jouer sur une pulsation, donc c'est plutôt pour les, débutants en rythme. quoi. Bref, euh, allez voir sur le site et sur euh, la chaîne YouTube, il y a pas mal d'infos sur ce sujet.